kahit na itong uh, ating ah, simbang gabi ay medyo may kalungkutan. Una, dahil madilim. Pangalawa, ang kinakanta natin ay parang halina Jesus, kami ay nasasakop ng lahat ng uri ng pagsubok. Pero halina sapagkat kami naniniwala sa inyong mga pangako. Mula pa noong magpakilala ang Diyos sa tao, hindi lang sinabi niya, oy gumawa kayo, ganito ang gawin niyo. Hindi, siya ay nangako. Nandito na mention dito si Abraham ni itong binasa nating ebanghelyo na isang hula, hula, ay prophecy ni Zacarias na ating nakita nitong mga huling araw. Kahit panoong panahon ni Abraham, ay ang Diyos ang unang nangako sa tao. Sabi niya, kayo ay aking mga tao, ako ang iyong magiging Diyos. At ang pangako niya, paparamihin ko kayo kagaya ng kami ng mga bituin sa kalangitan at kagaya ng buhangin diyan sa mga baybay ng dagat. Ganyan ang nakabatay diyan ang pangako ng Diyos. At sa habang papalapit at palapit itong pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako, ang mga tao ay hindi naman, iyan ang kultura ng mga Hudyo. Kultura. Nasa, sila ay mga tao na naghihintay na matupad itong pangako. Hindi lang isang taon, libu libong taon at ang mga propeta, sabi nga propeta, ang balaging nagbibigay ng pag-asa na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Iyan ang diyan nababatay ang mga tao ng ng uh, ng Israel. Isang kultura, hiwalain yan sa ibang kultura. Iyan ang kultura at Iyan ang namana nating kultura. Nangangako ang Diyos. At uh, sa aning unang binasa, ito siguro ang pinakamaliwanag. Hindi naman maliwanag dahil na, naunawaan. Pero sa gitna ng dilim, kadilim, ang hula ay ganun. May nakakita lang ng Isang liwanag at sinasabi, ayon, ito. At ang unang nating binasa ay isa sa pinakamaliwanag na pangako ng Diyos at dito ibinatay ang buhay ng mga tao sa tungtaong mga ginawang bayan at pinili ng Diyos na ang tawag ay Israel. At ang kwento sa una nating pagbasa ay itong si Haring David na ginawa ng Diyos na pinulot ng Diyos diyan mula sa pagiging pastol, maliit na bata, pinili niya upang maging hari. At uh, isang gabi, isang, hindi, isang araw, sinabi niya sa kanyang consultant na si Nathan, isang propeta, tawag natin sa kanya. Sabi niya, halika, tingnan mo. Ako'y narito sa isang palasyo na ginawa niya dahil siya ang hari at itinuring na makapangyarihan ng mga tao na nakapalibo sa kanya mga kaaway At sabi niya, ah, bakit ako nandito sa isang palasyo samantala yung tirahan ng Diyos ang kaba ng pakingsumpaan na daladala palagi yan. Yan ang isang kaba na nilagay dyan ang Ten Commandments ng uh, para paalala sa kanila ang, na ito ang kanilang susundin sa kanilang buhay bilang gabay ng Diyos para sa kanila. At dyan, inilagay dito sa kaban at dala-dala palagi niya. Marami, may, may nilagay pa dyan, may mga anghel na estatwa ng anghel. At ito ang dala-dala niya saan man sila pumunta sapagkat naniniwala sila na ang Diyos ay nasa kanila, kasama nila. Kung may mga kinakalaban sila, mga kaaway na mga tao, at sila ay nagkakaroon ng kaunting eh, masasabi natin gera o pag uh, sasagupa ay dinadala nila ito sapagkat sana sabi nila tutulungan tayo ng Diyos sasa sa atin at iyan ang ginawa dahan-dahan si Haring David ay naging makapangyarihan at sabi niya, bakit ba itong tinitirhan ng Panginoon ay napakaliit? Nakakahiya sa akin ako na isang tao nakatira dito sa malaking bahay, ang Diyos ay nandyan sa maliit na kaban. Sabi niya, ah, ito ang gagawin ko. Sinabi niya sa kanyang konsultant, magpapagawa ko ng isang bahay para sa Diyos. Yun, tinatawag natin, tinatawag nilang templo, at sa ating panahon, ito si simbahan, sabi na parang gagawin niya ang tirahan ng Diyos na isang tirahan na karapat-dapat sa isang naglalang ng buong mundo. Yan ang nasa isip ni David. Napakaganda. Sabi natin, maganda yang iniisip mo, gawin mo. Iyan talaga ang dapat. Nang gabing iyon, yan ay kwento sa ating binasa ngayon. Si Natalay na nagiri, panagsalita sa kanya ang Diyos. Sabihan mo sa ang aking uh, ang aking ang tawag ay, ay eh, servant no. Uh, alipin na si David ikaw ba ang magpapatayo sa akin ng bahay? Ikaw na pinulot lang dyan ng isang pastol. Isang binatilyo pa lang siya. Nag-aalaga ng mga tupa at siya ay pinatawag. Ito, isabi na ni, ng Diyos sa, sa isang propeta, yan ang piliin mo na maging hari ng mga taong bayan kong Israel pinili ng Pinisya at talagang ginabayan siya, tinulungan siya ng Diyos hanggang siya ay maging hari. Sabi niya, ikaw ba ang magpapatayo sa akin? Hindi. Ako ang magpapatayo sa iyo ng isang bahay. Ang house naman ay hindi ang bahay na gaya natin, tira natin. Ang house ay isang parang dynasty ako ang o sa iyo ng dynasty. Hindi ikaw ang mapasesino ka, tao ka lang. At dito sa nakasulat sa banal na kasulatan, diyan i binatay ang buhay ng mga tao dito sa ipinangako ng Diyos na siya ay magtatayo ng isang dynasty at itong hari na ito ay hanggang sa pinakahuli siya ay hindi napapalitan siya hanggang sa wakas. <laughs> Yan ang uh, pangako ng Diyos. At kung ibinatay mo dyan ang inyong buhay, aba, eh, eh sige, patuloy sila kahit na sila nagdaan ng kahirapan, na lahat ng pagsubok, lahat ng mga kaaway na gusto silang talunin, gusto nila silang gawin mga alipin, gusto silang gawin ng mga mawala niya sa mundo, ang nakapagbigay sa kanila ng pag-asa na hindi ito mangyayari sapagkat ito ang pangako ng Diyos sa amin. At sa matagal na panahon yan, palagi lang sinasabi, hindi. Itong mga ginawa natin, kaya sabi ko may kalungkutan ang hindi naman agad masaya. Ganyan naman talaga ang uh, pagpresenta ng liturhiya. Hindi naman agad sinasabi, o magsaya na kayo. Na, hindi. Tayo'y pinababahagi dito sa matagal na paglalakbay ng mga tao, tayo ay bahagi diyan, na nakabatay ang buhay sa isang pangako. Sa gitna ng kadiliman ng mundo, sila ay nandyan naglalakbay. Hawak-hawak itong pangako ng Diyos. At dito, hindi nila nalaman kung ano ito, ano ba itong pangako ng Diyos. Alam nila na darating yan kaya nga sinasabi, halina, Jesus. Tinawag natin siya, come Jesus, come Lord. Maranatha. Sabi sa Aramay ko, Maranatha. Halina. Iyong mga pangako mo isa-isa, wisdom, iyang pangako na itong lalabas na mamumuno sa atin ay iyan ang mga kanyang mga katangian. Halina! At dito sa panghuling araw ng ating uh, simbang gabi, hindi naman tayo masabi, oh, masaya tayo, pero tayo sumasama sapagkat ang buhay natin ay ganun din. Dahil tayo'y binyagan, tayo'y nangako, Iyang buhay ng pangako natin ay nandyan. Bininyagan tayo ng ako, nangako tayo na itatakwil natin ang kasamaan at tayo'y susunod lang sa matuwid na buhay at sa Diyos. Pangako natin yan sa binyag. Kung kayo'y ikakasal, kayo'y makikipag-isang dibdib sa isang tao, ano ba yan? Yan ba ay sigurado ba na eh, eh ay habang buhay? Pero, iyang gagawin ng dalawang tao para mag-isang dibdib ay isang pangako sa isa't isa. Pagsik, pagkikipagsumpa sa isa't isa. Ano bang garantiya nito? Pag inutanan ka, ay nasabihin, okay, magpirma ka rito. Ah, yan, ang garantiya mo na ikaw ibabayaran. Pero itong pangako, ang tawag nito ay hindi namang kontrata, yung contract ng dalawang tao na sila magsasama, kung hindi isang covenant. Kagaya ng covenant ng Diyos sa kanyang mga tao. Ang tawag talaga niyan ay tipan. At itong tipan ay nasa pintuan na tayo na tutuparin na ito. Kaya nasasabi ka tayo, tutuparin na ng Diyos ang kanyang pangako. Ganyan na gusto nating liturhiya, ang ating buhay simbahan. Nandito na tayo sa pintuan upang tuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Nandiyan pa rin ang mga tanong, tutuparin kaya ng Diyos ang kanyang pangako? At dito, sa isang hula ni Zacarias, ay ibinabahagi sa atin itong pangako na parang sinasabi niya, haya na, tutuparin na sapagkat ang magpapakilala sa kanyang tao na si Juan Bautista, ay nandiyan na, isinilang na. Isinilang na. Siya ay anim na buwan na mas matanda kay si Jesus. At sabi niya, You, my child, shall be called prophet of the Most High. Ikaw ang magpapakilala sa Panginoon at maghahanda ng kanyang daan upang mabigyan ang iyong mga tao nitong kaligtasan at pagpapatawad ng kanilang kasalanan. Yan ang pagtupad ng Diyos. Hindi pa nakakakilabot na, haya na, haya na, ang matagal ng hinintay, ito na. At eh, ang sabi dito, ang na, napaka gandang mga salita na binitiwan ni Zacarias ay ganito, in the tender compassion of our God. Yung sa yung uh, awa galing sa awa ng Diyos, tender compassion, ang ibig sabihin ay kung sa kuan yan, yung sa kailaliman ng pag, pag awa ng Diyos, galing sa awa lang ng Diyos, wala na ang iba. Galing sa awa ng Diyos, ay didon from on high. Didon from on high shall break upon us. Parang, ano ba yung don mag uh, lalabas na itong araw sa umaga, araw sa umaga lalabas na at tayo ay tatanglawan ito. Tayo na na mga nakatira sa dilim. Ito na, who dwell in darkness. Tayo ay nasa darkness. Tayo ay tatanglawan. At tayo na nasa dilim at nasa anino ng kamatayan. Magbubukang liwayway. At sabi niya, ito na araw ang maggagabay sa ating mga paa patungo sa daan ng kapayapaan. Ito na, dumating na ito. At bukas ay ipapakilala na sa atin, sa ating liturhiya na ito na. Iyan lahat ay mawawala na at lalabas na dyan ang sanggol na isinilang ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. At tayo bilang mga tao ay nagmana nito. Tayo ay madaling maniwala sa mga pangako. Ito ay ginawa ng mga politiko sa atin papangakuan, pag pinangakuan ka, gano'n, ikaw ay kuha maniniwala na siya kahit may, pan, may pangako siya. Pero iyan ay nanggagaling pa rin sa ating kaibuturan na nagsasabi, ako'y nabubuhay sa mga pangako ng Diyos. Hindi ako nabubuhay sa ating sarili mga kaisipan. Maaring yan ay napakaganda. Maaring yan ay galing sa aking kapangyarihan, sa aking kakayahan, sa aking hindi nanggagaling diyan. Nanggagaling diyan ang ating buhay sa pangako ng Diyos at tayo ay dahan-dahan na lumalakbay. At ang isang tanong na hindi muna natin sasagutin niya sapagkat diyan sa banal na kasulatan, Tutuparin kaya ng Diyos ano ba ang kanyang pangako talaga sa atin? Ang pangako ng Diyos sa atin ay upang siya ay makipag-isa. Isa tayo. Yan ay sa kasal, parang kasal ang mangyayari. Kaya nga, tayo na pinangakuan, hindi naman tayo sasabi, ah, nangako ang Diyos, eh, bahala na siya, pero hindi, sapagkat dito sa misa, ito ang Sinasabi natin, hindi pa tayo dumarating sa mahal na araw, nandito pa rin sa pagsilang, pero dito ay sinasabi na sa atin, magiging matapat ang Diyos at tutuparin niya sa pagbuhos, pag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. At aalay niya. At ito ay nandito lang tayo, naglalakbay pa tayo, pero ang tunay talaga nating pupuntahan ay doon sa harap ng kordero ng Diyos. Sa harap ng kordero, yan ang nakasulat sa banal. Kaya nga ito sa misa natin, nakakakilabot pag sinabi, Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Ibig sabihin, ang tawag sa atin ay hindi naman itong pag-communion natin. Ang sabi natin, iyan ay pakikibahagi natin sa sa piging ng Panginoon dito. Pero ang tunay na piging ay talagang mangyayari at yan ay nakasulat sa banal na kasulatan ay mangyayari doon kung tayo ay nasa harap ng kordero ng Diyos. Ibig sabihin isang tao na nag-alay ng kanyang buhay at handang pakasal sa atin. At tayo sabi dito sa banal na kasulatan, ay mga tao na naghahanda sa kasal na ito. Tayo ay para ang mga ikakasal. Kaya sa tayo ang pag nakahanda na, nagsasabi ang tao, Halina, Jesus. Halina, Jesus. Ako'y handa ng pakasal sa iyo. Ako'y handa ng makiisa sa iyo. Napakaganda ng ating paglalakbay hindi natin ikinikwento lahat ito ngayon sapagkat ang katuparan muna ng Diyos ng kanyang ginawa ay dito isisilang at araw-araw sinasabi natin tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako at dito sa ating banal na misa ay sasabihin uli sa atin Diyos ako ay magiging matapat sa iyo ito ang aking katawan ito ang aking dugo.